او دا د زلن ټي وي ما سره یو ماما هم ولاړ دی شینو ماما چې د د خبرې زما دومره خوښې شوې او سره یو څو خبرې هم کوم السلام علیکم وعلیکم سلام نوم دې څه دی ماما شمس الرحمن او یې د کوم ځای سردار کلی ساړو شاپوله خه د تخبی سره تعلق واه واه یا ماما جی دره ته وای چې د تختبی ته د تختبی ولې وای دې ته په خوا منګه ټیسن ویو اوس وته خلک تختبای وای دلته تخت و د باچاهۍ تخت و او باچا بیا وتښتېدو نه خو کا هندوانو نو د هندوانو باچایانو څونه پخوانی یاره زما په خیال شپېته کاله عمر به مې خدا خو ځوانې مړه سي معده دې خرابه ده معده مې ډېر خرابه نېستۍ بوډا کړم پلاره لکه نور ماشاءالله او نن نو خیمه تکړه مې گزاره کوم تا تا وختي ما ته دا خبره وکړه چې مونږ د خان د حکومت نه انتهایی خوشاله یو کنه لکه عمران خان عمران خان له مې وټم ور کړی دی او عمران خان له به بیا مور کوم او بچو ته مې ویلي او په ایمانداري په قسم یې ته وایم چې مونږ خو بمړو شو خدا وسنی چې کم کول دی راځي په ایمان دا به مزه کوي او خیر دی لګه ګرانی دا مونږ به لګه گزاره کوو او زه نو بس خیر روستونه دي خلک وګوري نه لکه په خوا به موږ د ګوړې څه ډوډۍ خوړه بلار اوس خو خلکو ته چرګان پراتی کلمه پې نه وای ها په ایماندارۍ او دا ره دوه چې کور هم داسې غوسه کې نه لکه کور کې خو هم خامخا گزاره کو کنه خپل چې څوک رانه کې خامخا به غوسه کې او کنه لکه ډانګې ساتي او ډانګې خو مضبوطو دا خو د ډانګي حکومت دی او ډانګی ورسره دی د خیر څخه سم یې کړه دا خلک او نور به هم برابر خو لکه بجلي ده بجلي ده دې بجلۍ لکه ځي راځي که نه هغه خو وایي چې شیشې د خلک ولګوي وایي زه ورته ورکوم که نه نشته دی خان وایي زه لګوم که نه انشاءالله د خیر څخه وس رالی شیشې به هم ولګوم چې لږ ارزاني به راشي او د خیر څخه دا غلا غل غوتې دا نه ختم شو او انشاءالله زبرګه میاشت روانه ده د دې کې د خیر صدا خلک کنه لکه څنګه نه امریکا د خدای په قهر اخته کی خدای دې په عذاب را دا راته وای کنه پرې دی امریکا به خپل کار کوي کنه خدای راته وایا چې دا سامان مامان چې کوم کپړې راځي پردې راځي کم ځای نه راوړي دا خو مړ کراچۍ کې جوړیږي پاکستان کې چې څه جوړیږي بار ملکونو د پاره اوري دا هم دغه کراچۍ کې جوړیږي او خلک یې راوړي دي دا کټ پیس دی موږ یې خرڅو شاعري دي خوخه ده نه نه شاعري ماري دا شي نه مين خوخه نه اسم مين خوخه بيخي بيخي بس دا حکومت مې خوخه صرف د خسته حکومت بهر د سوق شتا په نورو ملکونو کې دوبه کې یو ورور دې سر خړې ویل شل لوپې را لېګا او کله او خدای ته وګوري دغه ته مزدوري کوي دلته خسته خسته خزي پرخي بچیم پرخي دغه خاطر دغه د دغه د خاطره زړه ته په دې سپینه ګیره سوال کوم چې ترامنې لشل لوپې غټي او کور ته دې بچول را لېګي واړه واړه بچیم دي د الله نه ویریږئ ظالمانو دغلته پراته سئ نشې تماشې کوئ او قسم رنګارنګ جامې اغوندئ نو تاسو د الله نه ویریږئ صحیح ده او په دوبۍ کې سعودي کې دي مړه دوبۍ کې دی ښه لکه د- د بیسو نه خو روپۍ اخوا ده که نه یا دغه باندې خو زه نه وا وا وا درشته که نه ها سلام سلام ورته وړاندې کې او سلام وته لګم چې لشل لوپی را لېږه او کتا ځان سره واړی بیا زال تاسو کوم ما ته زوی ما ته خدای حج لبوت لیکي امين سره عمره او حج الله نو اول ته مې د خدای استعمالم کی چالانجه ختم شي خوشاله اوسې خوشاله اوسې د ماما ډېر خکل خکل او خسته خسته خبرې وي ځکه ما وغوښتل چې غب شپ سره ولګوم نور ملګر سره تاسو ملاقات کوم سره د یا قربان ډیر زیاتو ګرانو کتونکو زرا غلم چک درې میلې ته ما ډیر ملګرو سره ملاقات هم کو نور ماشومان سره هم تاسو ملاقات کو مشرانو سره هم ملاقات کو او تاسو نو تاسو نو کو یو ملګری دی وخت کې ما سره ولاړ دی د زلن ټي وی ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو د سره یو څو خبرې اترې هم کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نوم دې څه دی او تعلق هم د کم ځای سره دی نوم عبدالمجید د ملکان درګه سره تعلق ساتم خا درګه ملکان درګه دا راته ووایه چې دې میلې ته مجیب خان کله کله راځي او که هر هفته راځي هر هفته راځو او داسې د مل د صوبې په نور زګونو کې چې کمی میلی هغه تزي تاسو ډیر میلی تاسو شیرګل ته شیرګل تخبایی مردان رشکې کارډلنګ مټه منګوره بټخیله دا ټول میلی کو مزدوری کیږي شکر د الله فضل دی کیږي دا خلک څنګه دی د ملکند دا خلک چې ملکند نه برکل راوخیږي ښه دي ډېر ښه خلک دي ښه نرم مزاجه خلک دي امن شته که نه بلکل امن شته دی دا راته ووایه رورجانه چې بهر دې څوک شته سلامونه دعاګانې ورته وړاندې کړې بهر شته دی افغانستان کې دي افغانستان کې چې څو کمی نمونه راته ووایه او په کم کم ځای کې دي په کم ولایت کې دي نمونه ووایه لغمان کې هم شته ماماګان مې دي او څه نومونه دي لغمان والا لغمان کې قادر ماما مې دی او دغه زامن دي ذاکر قایر باسر ذاکر شاکر او اړیکه د سره ټینګي اړیکه را سره ټینګي او بالکل خ وزد لغمان په لوري نظم سامي وایې زه دلغمان په لوري ځم او ساه مې ماته ماته کیږي او لارې اوږدې دي خو ځان جانان ته رسوم او په زړګي مې راورېږي لارې اوږدې دي ها لکه د سند دغه سره تعلق ساتي پروګرامونه مروګرامونه دي بالکل ساتم ورسره ډالونه دي خوخي ډالونه مې خوښ دي د کرم خان غاني اورم او د ضمیر خان شاعري او د بونیر منیر بونیری ها ها ها د دې شاعر یو نو ویني ته وبو وایې که ژوند کوي نور په کم ولایت کې د ملګری د لغمان نه علاوه په کم کم ځای کې دي نمونه وایا دا ما ته به ډایرک ویني په کابل کې د ماماګان مې دي او نمونه راته وایه په کابل کې چې څوک دي عبدالناصر عبدالناج عبدالجابر او عبدالصابر او قادر پکې څوک دی قادر مې ماما دغه په لغمان کې اوسېږي او دا درې په کابل کې اوسېږي درګۍ ته د لرازي غم خادای کی او جی راځي چې کله هم تاسو په برادرۍ کې تاسو په خاندان کې واده وو نو ماته به خامخاوي بالکل صحیح ده زه به درځم ښه په دواړو سترګو نور په زړه دې سارمان شته بس زړه واده دې کړی بالکل کړی مې بل واده ارمان خو دې نه دی ولې نه چې څومره ډېرې ښه ده ازه ماشاءالله مونږ به دعا کوو چې ستا دا بل واده هم وشي او الله د طاقت هم درکا سبق ته ویلې ها جی دولسمه پورې تعلیم کړی دی دولسمه پورې دولسم سم ته تللی اخوا ولې او خو بس بیا مې لیبارټري ټیکنیشن وکړه لیبارټري کې مې یو دوه کال کار وکړ بس بیا مجبوري وه میلې ته راووتو د افغانستان هر یو کرکټر مونږ ته ډیر زیات ګران دی ځکه زمونږ د پښتنو سره تعلق ساتي او تاسو ته پته چې افغانستان ټیم ورشته ګروپ والے دی پدې نه دی کم کلاړي دی ډیر زیات خوښ دی ټول می خوښ دی راشد خان می ډیر د زړه نه خوښ دی زما خو نبی ډیر خوښ دی محمد نبی هم خره دواړه خدي دواړ ښه ټیلنټ لري سلامونه وته وي بالکل تاسو ډیره زیاته مهرباني تاسو نم مننه خوشاله اوسئ د زلن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو د ملګری چې افغانستان ټیم کې راشد خان ډیر زیات خوښ دی او نبی هم خوښ دی نبی ماته هم ډیر زیات ګران دی موږ په پښتنو باندې ډیر زیات ویاړ کو فخر پکو او د افغانستان نومي کرکټر ته زموږ سلامونه او دعاګانې او الله دې هغوی هم کامیاب لري